crash saya tepi-tepi tepi apa tadi duduk dekat dataran tadi ya Allah hai. Dia so, apa yang menyebabkan bising. saya stres ni? Bunyi bising kot. Oh bunyi bising ah. Hmm. Boleh rasa macam tuyu ayam rasa kepala nampak double lah ni. Dalam tikil lala. Ish, apa tu? Dia macam kelab ah. Eh Datuk jangan macam ni Datuk. Bawa saya pergi kelab pula. Saya tak pernah pergi kelab kita fun-fun. Oh, yelah, Datuk memanglah fun-fun saya. <laughs> Ah, sehagi kan? Ada orang report kan? Ha. Dia kena bantai dengan mak saya kan? Ha. Tapi yang ni tak ada perempuan. Oh, Datuk ni itulah. Saya cakap dah tadi. sayang lah Datuk. Datuk tahu pot-pot baik apa semua kan? Tapi Datuk ha. satu pun tak sangkut. Rugi lah ya, Datuk. Ah, kalau saya pergi lama Satu dua jam biasa Saya memang berdoa kan lah Datuk dapat jumpa satu lah Kalau boleh lebih sikit lah untuk saya satu ke ha. Ah boleh kita bagi-bagi. Eh, yang bagi sendiri ya. <laughs> tak ah maksudnya dah dapat ramai bagi satu. Ah ha, betul betul betul betul. Happy birthday. Bengong lah dia ni. Oh, jadi dia. Eh. Oh happy birthday to to to to siapa? Happy birthday to ah, James Bond. Happy birthday to you. Ni kawan saya. Siapa ni? Eh, Remy. Remy Sa. Eh bukan, selalu orang silap panggil saya Remy Sa. Bukan, saya Remy Yakob. Lah ni. Eh bukan. Bukan Remy apa? Remy Yakob. Remy. Datuk. Ah, ah, dia belum lagi, belum lagi. Ah, belum lagi. Belum lagi eh Datuk. Saya takkan ah, dapatnya. Confirm tak dapat. Dapat. Ish, jangan macam-macam Datuk. Ah, kita pintu belakang lah. Ah, saya saya Remy Yakob eh. Selamat berkenalan. Remy Yakob. Ah, Y A A K U to the B. Oh ya. Eh? Ya betul. Memang hmm. memang kawan karib gila ni, black brother lah. ah. Hmm. Ah, 2 jam tu biasa. Datuk James Bond ni Datuk beli juga eh? Uh, eh, itiraf Oh, eh, saya saya bukan datuk. Oh, bukan. Eh, uh, kan ada cucu. Oh, dia ada cucu. Dia ada cucu. Muda-muda ada cucu eh? Ah. Oi, bagusnya lah. Apalah dia nasib datuk... saya nanti tu tua. Ah, dia datuk cucu bukan datuk kaya. Oh. Ah, datuk kaya tu saya je. Okey okey okey okey. Eh baru nak minta sikit duit ke apa? Ah, Tuan dah saya, saya nak pergi pejabat je lah. Saya nak tengok apa perkembangan kat sana. Kat sana ada orang ke Tuan Iskandar? Uh, tak sure saya Saya rasa Kan tu nama Oh dah habis ke? Are you sure eh? Datuk Tuan Iskandar tu Siapa tu? Bukan Iskandar Iskandar ah. Amboi Datuk nama macam orang Sepanyol lah Datuk ada kacukan ni? Ada kacukan sebelah sana Oh Eh dah hilang dah stres saya dah, dah rasa macam ada benda diangkat daripada dalam kepala saya Tapi batuk oh. <laughs> dia mesti ada Oh ah. batuk ha. tu tak boleh buat apa eh? Ah ha, tu lah macam mana lah mungkin lah nanti kalau dah buka hospital lah saya settlekan lagi lah Hmm boleh Ah ha, dapat dapat jumpa nurse cantik lagi Uish abang batuk covid ni Eh covid dah habis dah ini batuk biasa ni Ya ha, kalau batuk covid tak boleh keluar-keluar ni kena quarantine. saya dah buat dah ni Apa ni uh, Yang Cibat. kit kendiri tu Okey dia kata negatif Oh, negatif. Saya nasib baik kita orang dah vaksin tau tak? Oh, ya. Yeah. Mana dah dapat vaksin lah kat sini? Dekat hospital. Dekat hospital lah. Oh, boleh eh? Boleh. Boleh eh. Cakap nak vaksin ada flu. Okey, okey, okey, okey. Okay. Abang mana belajar hari ni? Macam tarian saya nampak macam semua ya? Kelas beli? Ah. Oh, kelas beli. Selalu beli-beli ni perempuan. Ada lelaki eh? Siapa cakap beli perempuan je boleh masuk? Saya lah cakap. Ah, tengok, tengok. Ha tengok tu. Cacaca. Tu. Ha. ha. Cacaca. Eh, Datuk. Ah, ah, jangan Datuk. Kita masuk kelas. Datuk. Jangan macam tu Datuk. Saya rasa pelik Datuk buat macam tu. Ah, ha, kelas dia dekat tempat city tu lah saya cakap. Oh, situ. Ah. disco situ belajar ah, beli Ah, belajar. Belajar. tengok. Ha, ha, tengok lembut tak? Ha. Oh, lembutlah bang. Ha. Macam sotong lah dia punya tarian. Eh? Ha. Oh, uh, ha. Datuk Bebek tu. Kaki-kaki ha, Bebek. Ha. Ha. ha. tengok. Ha. Ha. ha. ni, ni kita ha. orang belajar kat sana. Okey, Datuk. Rasanya... Dah tiba masanya untuk Datuk hantar saya ke stesen bas. Sekejap. Uh, betul ha. ke kita saya ni? Oh, eh, eh, ya, eh, ya ke? Bukan. Eh. Eh betul lah ini ini ini ini kan? Oh yang ni. Oh ah, ni. Ah yang ni ni. Oh okey. Datuk jangan macam-macam kan kita dituduh perompak kan. Ha. <laughs> saya confuse lah kereta dua warna merah ni. Okey Datuk, sudah tiba masanya untuk saya pulang berhari raya bukan? Pulang ke kampung. Pulang ke kampung. Jom, jom kita pulang bang. Eh, abang ni <laughs> tak ikut sekali bang. Ah, ha, hantar saya stesen bas aku Datuk. Saya nak kena nak kena balik kampung lah dah. Stesen bas dataran boleh? Ah, ha, mana-mana stesen bas panjang perkenalan kita yang tak lama ni dalam 2 malam macam ni seronok lah dengan Datuk memang seronok lah saya dapat duit lepas tu Datuk perkenalkan tempat-tempat yang menarik kan hilangkan stres saya Ah uh, nanti kalau uh, dia macam ni kalau naik club tu dalam tempat CD tu ha? dia buka tak lama dia sekejap je oh so so kita kena uh, perhatian lah kena ambil perhatian uh, lah ah, dia biasa dia bagi announcement oh okey okey okey okay. okey tapi Datuk dah rasanya tiga kali dah sebut nightclub tu. Datuk ni aduh nak pergi cakap je tu. Tak ah, payah saya sebut. Lah. Ah, saya memang suka. Ha, saya memang suka tempat tu. Nanti tunggu birthday saya saya celebrate kat situ lah. Oh, itulah. Tapi itulah Datuk nak ada cover dengan saya. Nanti birthday Datuk macam lah saya nak sambut sekali kan. Aduh. Hmm. Apa tu? Um. Ah, apa Datuk? Macam macam ada sesuatu yang Datuk nak ungkapkan dalam isi hati Datuk. Saya lupa dah. Saya Oi, ikut perangai Remy eh, ni Tak ingat ni lupa eh, Jangan salahkan saya tu <laughs> Saya memang daripada dia kecil Makan semut Bukan makan ah. Minum ah. Ah. Aduh saya lupa nak cakap apa <laughs> ah, Itulah masalah tu Dato' Saya selalu ada masalah tu ah, Selalulah Dato' ah, kadang-kadang kan ah. Hmm, kadang-kadang. Kadang tu mungkin mungkin Datuk, saya rasa Datuk mungkin nak bagi bagilah kot macam hadiah-hadiah terakhir tu. Ah, ah. gili orang cakap. Ah, orang kata orang tu gula-gula kan. Ah, ha, Buat lepas ni mungkin saya tak jumpa dah Datuk kan. Oh, terima kasih lah Datuk. Ah, nanti kalau duit tu nak ambil, nak keluar kat bank je lah. Ah, okay, okay, okay. Semoga kita berjumpa lagi lah. Kalau ada semua di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Ah, Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ah. Pantun, oh. pantun. Eh. Okay. Okay, okay, faham. Ha, faham kan? Ha. Uh-huh. Okay, Walaupun uh, dia apa? pelik sikit. Ah, uh, ah, uh, itulah tu dia punya depan tu salah eh. Saya pun perasan. Aduh. Uh, ah, okay, jumpa okay. Eh, lagi. Alright. Kalau nak cari saya, kalau tak... Memang takkan jumpa lah. Ha, uh, kat mana? Ah, di, di balai. Biasanya di balai lah. Balai, nak sebut nama siapa? Saya nama pun tak tahu. Nama Datuk. Escobar? Saya... Esconda? Eskada. Eskada. Eskada. Okay, okay. Okey Datuk, saya gerak dulu lah. Assalamualaikum. Okay. Jumpa okay, lagi. Okey, baik Remy. Jumpa lagi.